filimka qeybtiisii koowaad la sii daayey ee loogu magacdaray arday ee uu baahiyey tv-ga bile waa filim u horseedaya jiilka yaryar akhlaaq xumo iyo fasaad waayo dhaqan xumadii ayaa lagu turjumay af soomaali goobihii waxbarashadana waxaa laga turjumay wax aanay ahayn maxaa yeeley diinta islaamku waxayna amraysaa qofku hadduu qaldan yahay in loo naseexeeyo iyadoo aan ognahay maanta doorka baraha bulshadu ka ciyaarto fasaadinta iyo dhaqan rogga ummadda oo ah dhinaca xun iyadoo la awoodi karo in loo adeegsado dhinaca wanaagsan diinta islaamkuna waa nasiixa sida nebigeennu yidhi calayhi الsalaaةu wassalaam addiinu الnasiixa nasiixadaas iyada ah annagoo ka ambaqaadayna kulanka maanta ay iskugu yimaadeen culimmada magaalada muqdisho qaar ka mid ah wuxuu xambaarsan yahay iyagoo raba inay bulshada ka wacyigeliyaan sidii looga hortegi lahaa laguna joojin lahaa filimka qeybtiisii koowaad la sii daayey ee loogu magac daray arday ee uu baahiyey t v ga bile filimka isaga ah intaan la baahin qeybtiisii koowaad ee ku beegnay toddobiyo labaatankii bishii afraad laba kun labaatan iyo saddex maalintii ka sii horreysay lix iyo labaatanka ahayd kulan aan kala qayb galnay qaar ka mida culummada iyo bahda waxbarashadu iyo kulummo ka horreeyeyba waxay xambaarsanaayeen kulummadaas inay culummadu uga naseexeeyaan walaalahaasi inay filimkaa ka daayaan mujtamaca soomaaliyeed inay ku dhex baahiyaan anugu waxaan ka mid ahaa intaan qeybta koowaad la soo daynin ka hor akhyaartii ka qayb gashay oo walaalahaas la fadhiistay oo uga naseexaynayay baan ka mid ahaa saacado ayaan wada fadhinnay aan uga naseexaynaynay filimkan inuu xambaarsan yahay dhaqan xumo didku ah diinta islaamka iyo mujtamacan soomaaliyeed ee muslimka ah waxyaalo badan oo aan tusaalaynay oo aan tusaale ugu soo qaadannay oo aan nidhi maxaa ka wadaan inaad arrintan iyada ah mujtamaca la wadaagtaan ma waxbaad ku duminaysaan mase wax wanaagaha inkaga muuqda su-aalaha noocaasa aan weydiinnay walaalaha waxa weeyaan xaggooda kama imaanin haba yaraatee wax ijaabo ah oo inay su-aalahaas ka jawaabaan ah kulankaasi wuxuu ku dhammaaday bilaa natiija isagoo wax natiijaa laga gaarin ayuu ku dhammaaday maxaa yeeley diinta islaamku waxayna amraysaa qofku hadduu qaldan yahay in loo naseexeeyo naseexadana marka hore laga bilaabo culummadu marka markii koowaadbaba waxay ku didaaleen inay la kulmaan oo u naseexeeyaan oo ilaahay dartii ula hadlaan oo khatartaa u sheegaan oo xumada ay leedahay u sheegaan adduun iyo aakhiraba inaan ardayga soomaali soomaaliga ah ee dalkiisii wax ku bartay in maanta laga gudbiyo fariintaa xun dhibaatada ay leedahay waxaan ka bilownay ayaga inaan la kulanno oo u naseexayna ayaan ka bilownay laakiin nasiib darro arintaa iyada ahi natiijo la-aan bay ku dhammaatay isla habeenkii dambeba qeybtii koobaad ayaan waxa weeyaan la soo daayey taasaa marka waxay keentay mar kale culummadu inay si caam ah inay ugu naseexeeyaan addiinu nasiixa waxaan ugu baaqaynaa walaalahaas baahinaya qaybaha soo socda ugu talagala inay baahiyaan ilaahay inay uga baqaan mujtamacan muslimka ah ee fariinta xun ay ka gudbinayaan hadday tahay dal ahaan iyo diin ahaan iyo dadnimaba weliba ay ku dhacayso dhaawaca ugu weyne ardaga marka laga soo tago dadkii waxbarashadan waxa weeyaan soo hayay intaas oo soo barbaarinahayey culummadii deegaankii diintii dadkii dalka iyo dadkaba ugu sarreeyey maamul sariya mid hooseba laga tarjumahayo in laga gudbinahayo inay waddanku uu yahay tacliimta xaggeeda meel daroogada lagu cuno meel gaangis ah meel waxa weeyaan qaawanaasho iyo kala xishood la ah ayadoon ognahay waxaas inaysan ka jirin madaarista iyo bahda waxbarashada way jiraan hal iyo laba iyo dad bani aadama qarad lagama waayo laakiin xaqiiqada dhabtahay waxay tahay waxal maanta la sii daayey oo hore loo sii daayey inaynan marnaba ka tarjumahayn dalka iyo diinta islaamka midna inaynan ka tarjumahayn ilaahay subxaanahu tacaala mujtamaceenna fasaadka iyo fitanka allah inooga badbaadiyo waxaan rabaa insha allahu eh, hor istaagaygana uu yahay inaan akhriyo bayaankii culimmadu ay ka soo saareen eh, gaar ahaan qayb ka mida ah culimada muqdisho arinta ku saabsan filimkan loogu magacdaray arday ee uu baahinayo qeybtiisii koowaadna uu baahiyey iyo xayeysiiskiisiiba telefishinka la yidhaahdo bile marka bayaankii culimadan akhrinaya insha allah cinwaanku waxa weeye bayaanka culimada ee ku aadan filimka arday maanta oo ay bishu tahay saddex iyo tobanka shawaal kun afar boqol afartan iyo afar kuna beegan saddexda bisha shanaad laba kun labaatan iyo saddex waxaa kulan kulan isugu yimi qeyb ka mida culimmada soomaaliyeed gaar ahaan culimmada muqdisho waxayna isla gorfeeyeen cawaaqib xumada ka dhalan karta diin ahaan akhlaaq ahaan iyo bulsho ahaanba filimka loo bixiyey arday ee uu sameeyey tv-ga bile isla markaana baahiyey qaybtiisii koowaad waxayna si midaysan isula qaateen in filimkaasi uu xambaarsan yahay dhaqan xumo afeed iyo mid addineed labadaba af iyo addinba dhaqan xumo inuu xambaarsan yahay taas oo dadka saamayn dadka sameeyey ku ah dembi iyo culays aanay xambaari karaynin aakhiradooda iyo adduunkoodaba ummadda ay ka dhasheenna u ah ba iyo hoog gaar ahaan jiilka cusub xilli ay dadku la daalaadhacayaan dhibaatooyin fara badan oo xagga nolosha iyo amnigaba ah sidaa darteed culimmadu iyagoo ka duulaya raadadka xunxun ee ka dhalan kara filimkan iyo baahintiisa waxa ay soo saareen bayaankan soo socda kow waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in ay allaah ka cabsadaan gaar ahaan hay-adaha warbaahinta nooc kasta oo ay yihiin iskana ilaaliyaan baahinta wax kasta ee wax u dhimaya diinteenna iyo dhaqankeenna suuban kana taxadaraan soo gudbinta dhaqamada shisheeye ee xunxun qodobka labaad culimmadu waxay si buuxda u taageersan yihiin baaqii hay-adaha waxbarashada ay ka soo saareen kulankoodii dhacay tobankii shawaal kun afar boqol afartan iyo afar kuna beegnaa soddonka bisha afaraad laba kun labaatan iyo saddex qodobka saddexaad filimkan arday waa filim ka been sheegaya xaqiiqda ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada dalka ka jira xagga lebiska ardayda dugsiyada iyo akhlaaqda goobaha waxbarashada labadaba taas oo caddaynteeda laga heli karo dhammaan hay-adaha waxbarashada oo dhan sida wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyo dalladaha waxbarashada ee gacantan ku soo hayay ardadan soomaaliyeed laga soo bilowbo yacnii xilligii dowladdii dhexe ay burburtay afar waa filim loo yacnii loogu talagalay in lagu suurad xumeeyo bahda waxbarashada laguna sumcad dilo ardayda soomaaliyeed waalidiinta ardayda iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed kaas oo ummaddeenna ku tusmaynayo in ay yihiin dad ka dhintay dhinac walba diin ahaan waxbarasho ahaan dhaqan ahaan iyo nolol ahaan intaba sababtoo ah waxbarashada iyo goobaha waxbarashaduba waa buulkii ugu dambeeyey ee ummaddeenna lagala dagaali lahaa taas oo aanay culimmadu ka shakisnayn in dagaalkaasi ay ku lug leeyihiin hay-ado iyo dowlado shisheeye labaduba shan waa filim u horseedaya jiilka yaryar akhlaaq xumo iyo fasaad waayo dhaqan xumadii ayaa lagu turjumay af soomaali goobihii waxbarashadana waxaa laga turjumay wax aanay ahayn iyadoo aan ognahay maanta doorka baraha bulshadu ka ciyaarto fasaadinta iyo dhaqan rogga ummadda oo ah dhinaca xun iyadoo la awoodi karo in loo adeegsado dhinaca wanaagsan haddaba kow waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka ra-iisul wasaaraha dalka iyo dhammaan hay-adaha arrintani ay khusayso iyo dhammaan shacabka soomaaliyeedba in cawaaqib xumada arrinkan looga hortago si heer qaran ah labo waxaan ugu baaqaynaa telefishinka bile ee diyaariyey filimkan in aad allah uga baqdaan sii daynta filimkan iyo baahintiisaba haddaad dad muslimiina tihiin ummaddiinana aydaan u horseedin fasaad diineed iyo mid akhlaaqeed labadaba mujtamiciinnana aydaan ka bixinin suurad xun wabilaahi towfiiq bayaankaas halkaasuu ku egyahay wajazaakum allahu khayra